¿Cómo andan primines? Yo bastante bien por Sevilla. Hoy les cuento cómo vive esta maravillosa ciudad, su nueva normalidad. Está soleado en la capital andaluza. Lo que parecería un día normal es un día con restricciones. Aquí te las contamos. Lo primero y principal en Sevilla es usar la mascarilla. Las sevillanas, los sevillanos y los residentes siempre tienen que llevar puesta su mascarilla. Claro que si estás en una cafetería, en un restaurante, pues no es obligatorio <laughs> llevarla. Lógicamente. teatros, cines, bares y restaurantes solo podrán atender hasta las 18 horas. Pero hasta las 21 horas 30 podrán eh, hacer envíos de comida a domicilio. Casi se me olvida ese detalle. 4. Cierre perimetral de Andalucía solo podrán ingresar a Andalucía o los desplazamientos de las respectivas ciudades con permiso o por una causa justificada, como por ejemplo trabajar. porque que en términos andaluces o españoles sería currar, y curro, la manera de decir trabajo. Si eres currante es que eres trabajador, como <laughs> nosotros primos. Gracias. Institutos y Colegios Actividad Normal, la Universidad, vía online y yo me quedo aquí en la juguetería. Despido el video, cuídense mucho, pórtense bien, disfruten de la vida y chao chao. Esto es Sevilla, su nueva normalidad. Y de paso, que tengan a todos ya una feliz Navidad. Chao.